todos uno, ¿entiendes esto? Como ves el mundo? Sientes un lamento, el lamento es tuyo, yo me incluyo, ya no sufro, ya no lucho, ahora lo que vivo lo disfruto, siempre duro, solo con mucho, caminando sin tapujos, en mi suela no hay dibujo, en mi escuela no hay abuso, hay para todos y de todos los frutos. no izquierdo, no me pierdo, voy directo, ya no veo, el amor es ciego, sobran condicionamiento, yo no miento, solo digo lo que pienso y te molesto, si te digo lo que siento, te indigesto, mundo loco está sufriendo, lo detesto, pero es mi mundo, yo soy eso y no me hundo, pero nunca salgo ileso, me hago un muro, pero lo que quiero es un beso, con o sin veneno el amor es lo primero, dalo lleno y sincero Ya no hay peros, pero este olmo está lleno de injertos Imperfectos, pero siempre atentos Cuando llega el diablo los defiendo Solo cuando lo hago lento, puedo verlo No le sigo el juego, cuando crece lo ciego Y si puedo no lo riego, y si sale no lo niego esto Manifesto a cada paso Implica esfuerzo que si no lo veo Pues no lo creo, por poco nuevo creo Se repite mucho lo viejo, la moda cambia pero son la misma nana Misma escala, misma rabia enlatada Que te da la mano para luego darte la patada La ensalada es diaria de patata Y encima puedes la Grande pacha, lo que te pide te devuelve Lo que te da resuelve ¿Tú que sientes? Déjale la mente esté presente, crea buen ambiente No sé detergente Que es la fuente Menos datos y más abrazos fuertes Esto es un desastre Nada que no arregle un sastre Es la hora del triaje Pase, adelante, que pare el tiempo Respira un momento Observa tu alma Debe estar por dentro el tiempo, respira un momento, observa tu alma, debe estar por dentro, lo que necesitas tú lo necesita el resto, que somos todos uno, ¿entiendes esto? Que para el tiempo, respira un momento, observa tu alma, debe estar por dentro, lo que necesitas tú lo necesita el resto, que somos todos uno, ¿entiendes esto? Que para el tiempo, respira un momento. ass.